Eu tô esperando uma que o Dante tava fazendo aí, mano. Aí, ó. Yeah. Uh. É o Dante em. Balas gang é minha tropa, seleção da copa Pesadão de ponta a ponta, difícil de derrubar Mas ainda de invadir, pode tentar persistir Última vez que tentaram, pararam na UTI Balas gang é minha tropa, seleção da copa Pesadão de ponta a ponta, difícil de derrubar Mas ainda de invadir, pode tentar persistir Última vez que tentaram, pararam na UTI E o gordão tá de quadrada, ponto 50 na cinta Minta pra ele na cara que seu sangue vira tinta Da batacalho China, já ganhamos de prima Entrar no primo mocado lá no final da esquina E já partir pro gueto no caminho Vê o Dante dando fuga Fica pronto e coletado que logo vai ter cobrança Tem quem ganha a vida traficando Outros América, roubando lojinho Oze ganha com a aliança E a cobrança já tá paga pros irmãos que tão na tranca Se não sai nós te arranca Copo no nós espanca Enquanto a Lili canta o Américo espanta Quem tentar bater de frente bate palma pra minha banca A seleção da Copa Pesadão de ponta a ponta é Difícil de derrubar mas ainda te invadir Pode tentar persistir, última vez que tentaram pararam na UTI